توجد معالجة من الراديانت معهم أشعر بقوتها تصارع ضد التوازن الطبيعي أهلا أعيد التلقيم عدو واحد جاري مسح المنطقة أمامنا ماتوا جميعا وما زلت جائعة اقتربنا خطوة وصلت ال spike في اي رصد عدو في اي احدهم في سقط حامل ال spike لدينا سقطت ال spike في اي اخر لاعب باقي حان الوقت لادخار الدعم اقلبوا الكفة لصالحنا أشكال متحركة تبقى عدو واحد كشف المنطقة تحركوا بناء على معلوماتي لا تعطوهم فرصة للتمركز سلاح هنا أعيد التلقيم سلاح هنا المطلوب قرر مسح المنطقة اهدأوا وقت الاستسلام لاعب باق تبقى عدو واحد القدرة الخارقة جاهزة أداء رائع نجمك براق يا فينيكس يجب علي إيقاف رينا المعادية تبقى عدو واحد من غيري يحظى بوقت رائع أنا فقط أوه أحزنتموني أراقب هنا تم قتله تفرقوا وصل عدو في إيه الآن استرح تبقى عدو واحد ابتعدوا عن طريقي سلاح هنا ليست لديهم حياة واحدة تستحق الإنقاذ سلاح هنا قرب مني سقطت لسبايك في بي مات أحدهم تم إسقاطه عدو أسلب البصر داون سبايك القدرة الخارقة جاهزة استرح انظروا إلي وأيقنوا أنني أقف إلى جانبكم أحتاج هذا لدي المال بقى عدو واحد هنا انطلاق أعيد تلقيم هنا فلنشق صفوفهم سقطت السبايك في A لاعب باقي لدينا سقطت السبايك في A تبقت ثلاث ثانية تبقت عشر ثواني أسعد بحوزتي نسيت مكانتكم انتظروا حتى أعميهم قبل الهجوم المنطقة واحد مؤقتا لا تموتوا أريد سلب حياتهم لا حياتكم قتل الخصم تبقى عدو واحد آخر جولة في الشوط لا داعي للبخل أنفقوا أموالكم قبل أن تختفي كشف الإرباك لا مهرب مني سهم صاعق نفدت الشحنات جار مسح المنطقة أمامنا أحدهم في منطقة تولد المهاجمين عدو واحد سقط ثلاثة إطلاق درون تبقت ثلاثون ثانية جار مسح المنطقة قاتل أليس كذلك؟ تبديل الجبهات مواطن ضعفهم فإذا سقط أحدهم سيتبعه البقية معاناتهم في الطريق كشف المنطقة وصلت السبايك في بي آخر لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية تبقت عشر ثوانٍ Atlas the spike. جار المنطقة أمامنا نقطة الفوز فلنجهز عليهم حتى آخر نفس أحتاج إلى دعم سوف أصبح كابوسهم هنا رصد عدو في بي أعيد التلقيم المسح المنطقة عدو واحد سقطت ال spike في B. سلاح هنا أعيد التلقيم تعرقل طريقنا فاز المدافعون لنعالج الآن من كسر